से होखे तो फीलिंग लब से मरी महेदा नहाये दादा तू लागे मुवई बो बस राजा रहे दो बस राजा रहे दो सभी सीना से होखे तो फीलिंग लब के मरी पट कर दी पट कर दी पट कर दी डोंट टच माय बॉडी भइल बारू तुनी रतैया आबे न तनी को माया हो होके दो तो पिया देव हो जुड़ाई बकला तू है का सट कर दी सट कर दी सट कर दी Don't touch my body, but no woman.